Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous magnifiquement aujourd'hui pour une nouvelle compagnie de personne parce que je n'ai pas d'amis. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Hypixel Skyblock. Et comme vous savez tous les amis, j'ai mon propre île en Skyblock depuis quelques temps maintenant. Depuis le 17 ou le 17 ou 16 peut-être qu'on a commencé à jouer en Skyblock. Et depuis, j'ai vu, il y a plein de youtubeurs et plein de gens qui font des, séries et tout sur le Skyblock. Et je me suis dit, euh, moi aussi j'ai envie d'en faire une et je vais vous proposer quelque chose d'un peu différent. Donc aujourd'hui, on va créer, crafter la Undersword. Donc la Undersword, c'est quoi C'est une épée euh, de euh, Aspect of End. Donc si on va dans la collection, dans les épées, on va ici et c'est juste ici la Aspect of End. Donc euh, le craft est, comme, ceci. L'habilité, c'est qu'elle a 100 dégâts de plus et de, strength. Et l'habilité, c'est qu'elle se TP quand on peut se téléporter en faisant clic droit comme ça, ça va nous TP. Ça va lancer une perle et ça va nous TP. Donc on va faire ça aujourd'hui les amis, j'ai presque toutes les perles je crois qu'il manque, il y encore euh, pas mal de Blaze Road, donc c'est pour ça que je suis venu dans le Nether farmer les Blaze Road. Et euh, je vais vous présenter aussi mon île dans une autre vidéo, je vais vous présenter aussi l'armure euh, d'Emerald dans une prochaine vidéo et d'autres trucs dans une prochaine vidéo. Mais pour l'instant, aujourd'hui, on se focus sur l'épée Aspect of End. Comment on débloque cette épée? C'est très simple, les amis, il faut tuer un total de... 25 000 Underman ou récolter 25 000 perles. Donc, comment qu'on fonctionne, nous, c'est qu'on avait fait euh, des minions à Underpearl sur notre île, que je vais vous montrer tout de suite après. On avait fait euh, un endroit avec 5 euh, minions à Underpearl niveau 7. Donc, ça allait quand même assez rapidement, les amis. On avait à peu près 64 perles à chaque 10 minutes. Donc c'était vraiment, vraiment bien. Ça valait vraiment le coup. Euh, ça n'a pas été trop, trop long. Et puis grâce à ça, on a pu avoir le craft. Donc là, il me manque euh, des blaze rods pour crafter parce que comme vous pouvez voir dans mon underchest, j'ai plein de stacks de pelles enchantées et j'ai déjà 21 ice, ice enchanted ice, un euh, truc comme ça. Il faut qu'on ait masse de, Blaze Road, donc je vais vous reprendre quand j'aurai deux ou trois stacks de Blaze Road et on va commencer à crafter, voir si on est rendu au ce qu'il faut. Sur ce, je vous laisse. oh, d'ailleurs, pour pas que les Blaze me touchent, j'ai crafté des potions de Fire résistance. Ça me donne des potions de Fire résistance 8.28 grâce à mon niveau de alchimiste qui est quand même assez élevé. Donc, je vais vous montrer mon niveau d'alchimiste, donc mes skills. Je suis euh, farming, je vais vous montrer vite fait si vous voulez voir vite fait, mais euh, alchimie, il est seulement 6, euh, donc voilà. Faudra encore l'améliorer un peu pour que les potions soient encore plus longtemps. Mais plus que les potions sont... Euh, plus que vous êtes au niveau, plus que les potions ils sont de longues. donc, il euh, faudra peut-être augmenter pour que les potions soient vraiment longues. Sur ce, je vous reprends lorsque j'ai les stacks d'un Blaze Road pour pouvoir crafter cette magnifique épée de l'End. Et ma troisième potion est bientôt terminée. Il nous reste 25 secondes, donc on va monter ils descendent les escaliers, ils vont respawn à chaque fois. Donc après ça les amis, on va aller à l'île, euh, on va vite fait aller à la salle des coffres et crafter ce qui nous manque pour crafter la Aspect of Hand. Ensuite on va essayer de l'enchanter avec des bonnes enchantes dessus, donc espérant que ça fonctionne pour nous. Let's go, oh ils n'ont pas respawn, ah oh, oui ils respawn. Donc il nous reste 6 secondes, ça va être le dernier mob qu'on va tuer. Et on va voir aussi combien qu'on en a. Donc on va descendre ici. Oh, il en reste un là, on va le tuer. Avant qu'on soit plus en feu. Voilà, il est terminé. On va prendre les virus du Nether, vite fait ici. Je suis en train de regarder le, temps de l'île parce que je crois que... Euh, je crois, je suis pas sûr, mais je crois qu'il y a un boss du Nether, euh, le boss qui va apparaître bientôt là. Donc on peut voir, il y a déjà des gens en haut là qui sont en train d'attendre. Donc je pense qu'on devrait checker ça plus tard. Donc on a plein de têtes du, de Blaze, je sais pas à quoi ça sert. 20 de Strength, donc je pense Ouais, ça sert un peu à rien comparativement à l'armure que moi j'ai sur moi. Et on a pris pas mal de Blaze Road et euh, un peu de virée Nether. Donc je vais aller au spawn déjà directement pour commencer. Euh, on va aller ici. Hop On va prendre euh, nos tags de Blaze. En fait, non, non. On va, aller, on va aller voir si je peux les vendre déjà. Ça pourrait nous faire déjà un peu d'argent. on va aller voir notre ami le Lumberjack. Lumberjack, est-ce que ça tu les prends pour 20 coins bon, Ça vaut le coup pour moi. Ça nous fait à peu près une centaine de dollars. Je dis pas non. On va retourner sur notre île les gars. On va on prend une petite soupe. Et on va aller à la salle des coffres. Parfait. Donc maintenant, on a besoin des perles enchantées qui sont dans mon Under Chest. Voilà, comme ceci. Et je crois qu'on aura assez pour crafter l'épée normalement. Donc, on veut faire ça, ça. Ok, donc là, on va faire ça, ça, comme ça. Et voilà, et c'est 16 trucs à chaque fois. Donc là, ça nous en fait un. Un. oups, Un. Un. parfait. Donc là, on est à 25, 26. Euh, Attends, on va refaire ça. Euh, refaire ça vite fait. Je pense qu'il va manquer des blazes en plus. Fait chier, mais bon. 1, 2, 3 et 4. Donc, il m'en manque encore 3. Attends, on va regarder bien sûr. Ouais, 32, ça nous en prend. Donc, on va crafter encore. Euh, ça, j'espère que j'en ai assez. Si j'en ai pas assez, je vais vraiment voir le sum. Donc, ça, ça, on en a assez. Parfait. Donc, 1, 2 et 3. C'est parfait, les gars. On a assez pour crafter l'épée Aspect of End. Donc, c'est parti. On prend la table de craft et on fait l'épée ici. Ça comme ça. T'attaques. Et on craft le Aspect of the End. Tadam! On l'a enfin réussi. Qu'est-ce que ça fait? Ça nous TP instantanément quand on fait des clics droits comme ça plutôt stylé. on a plus de magna, mana. Ça peut vraiment être cool, en vrai, comme épée. Euh, bon, moi, je suis habitué à faire du item block, donc je sais pas si ça va être vraiment bon pour moi, mais euh, vraiment intéressant comme épée. Je vais essayer de mettre des trucs assez intéressants. Je crois que j'ai déjà un livre. Euh, non, ouais, Lock 5, Knockback 2. Hey, ah, le Knockback 2, ça fait vraiment, vraiment chier, ça, par exemple. ok, je, vais, je suis niveau 60. Donc, je vais essayer de, de l'enchanter, ok, les gars? Attendez un instant. On va aller juste ici. Et on va voir si on peut pas l'enchanter. Ça nous donne speed. J'ai l'impression qu'on va beaucoup plus vite maintenant avec l'épée dans notre inventaire. Euh, ouais, ok, c'est ça. Quand tu téléportes, en fait, tu... Ok, parfait. Donc là, on va essayer de mettre Lock 5 dessus. Euh, pour comme ça, quand on va tuer des mobs, ça... il faudrait juste vraiment avoir Lock 5, mais pas de... Euh, pas de knockback. Parce que si on a knockback dessus, ça serait vraiment la merde. Véménemus 5, non. On veut lock 5 ou, euh, au pire des pires, lock 5. Non, c'est juste lock 5 qu'on veut, les gars. On veut pas rien d'autre. C'est l'enchant de garantie. Attendez. Turn loose, non. Cubis, non. Lock 5, parfait. Et... Yes! Ok, il y a le Bernard Tropod, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais, parce... mais on a Looting 3, c'est ce qui est très très bon. Donc, c'est une hyper bonne épée en ce moment pour tuer les araignées, mais on va rajouter des trucs dessus. Donc, oh my god, les gars, j'ai vraiment été chanceux avec Looting 3 et Lock 5, ça va me donner masse, masse, masse, masse, masse de... Oh my god, regardez ça. Increase the chance of a mob euh, monster dropping item by 45-25% plus. On est hyper dans le bien avec cette épée. On est hyper, hyper chanceux. Donc parfait. Ici, on a c'est mon ancienne euh, épée que j'avais. Donc j'avais Sharpness 5, Lethality et euh, Luck. Donc c'est là je vais pouvoir la vendre, je crois, à quelqu'un, un abonné ou quoi. le livre aussi, ici, je vais pouvoir le vendre. Et ça, c'est pour mettre sur une ou. Donc je vais pouvoir vendre ça aussi. Ok, super. Je crois qu'on peut crafter nous-mêmes des gars. Je suis pas certain, mais je crois qu'on peut crafter nous-mêmes des... Je vais super vite, j'ai l'impression, depuis que j'ai crafté l'épée. Je sais pas si c'est à cause que, je l'ai dans mon inventaire, peut-être, mais j'ai l'impression que je vais super vite. Ok, donc, on va euh, ouvrir... Attends, c'est quoi euh, Attends. Faut que je regarde vite fait le recipe book. Donc, c'est... Euh... enchantement, euh, sharpness 4. Voilà, c'est 8 fils... Ok, 8 flint, 8 livres et une épée en fer. Ok. Donc est-ce qu'on a déjà des papiers Oui, on a déjà des papiers. Parfait, on a du flint ici, donc ça nous en prend... Parfait, bon, il y en a parfait assez. Ça nous prend deux épées en fer, donc on va se faire deux épées en fer vite fait. Euh, voilà. Et on va se mettre, on va se la mettre Sharpness 5 quand même, les gars. On va prendre un petit bloc de fer comme ça, et ça sera pas bien long. Bon, let's go. On va en haut. On va ici à notre euh, forge. Ok, parfait. Donc, euh, il nous faut Attends, j'ai passé le niveau, donc il faudra que j'aille farmer, mais je vais crafter les livres avant. Donc ça nous prend les flints ici, les papiers dans les coins ici, et l'épée en fer, que j'ai oublié de crafter comme un con. Euh, deux épées en fer comme ça. Boum et boum. Donc l'épée en fer ici, les papiers autour, voilà, et les silex en haut. Ça nous fait un livre sharpness 4, on remet l'épée, et ça nous fait un autre livre sharpness 4. Normalement, on peut mettre les deux livres ensemble ici, donc toc et toc. Ça nous fait 6 XP, voilà, un livre charme 5. Faut juste que j'ai farmé de l'XP, les gars, je vais farmer un peu d'XP encore une fois, et je vous reprends lorsque c'est fait. Ok les gars, je suis à hum, aux enchères, donc j'avais vu, euh, j'avais mis, j'ai mis certains trucs encore. Donc comme vous voyez, j'ai mis des Sunflower, vu que c'est un des trucs les plus rares sur le serveur, donc j'en ai mis 64 pour 5000 euh, coins. On va voir si quelqu'un veut les acheter, et je vais rajouter justement mes livres, donc Harvesting 5, euh, je vais starter le bid à 1000, je m'en fous un peu, et le Protection 5, le 5 et tout, la même chose, donc on va le commencer peut-être un peu plus haut par exemple, on va peut-être le commencer à 2... 2000 un peu, je crois 2500, je crois que ça serait bon. ça va nous faire un peu de, de monnaie comme ça de ce côté-là. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc euh, on va voir qu'est-ce qu'on a à vendre au total. On a euh, deux livres quand même méga cheatés, des sunflowers. et on verra dans 11h, 12h plutôt où ce que ça en est. Donc maintenant, j'ai 7 niveaux. Je sais pas combien ça me prend pour faire le truc. On va vite faire aller voir. Mais je crois pour remettre sur mon épée, ça doit me prendre à peu près 12 niveaux. Ce qui va être un peu casse-couille. Casse Donc, euh, si je vais mettre ça là et là, ça coûte 12 euh, niveaux, ouais, voilà. Donc, on va juste quitter ça, voilà. Et on va aller à la maison des minions. Donc, c'est la maison juste là, où que vous voyez déjà des minions. Et euh, donc, on va aller dedans. Et on va aller farmer un peu de euh, Underman et de Blaze et tout ça. Jusqu'au niveau 12. Donc, c'est parti. Ok, c'est pas la meilleure solution pour avoir de l'XP, mais ça va être une façon assez rapidement de les avoir. Oups. les araignées ici, on en a aussi, puisqu'on qu'on veut faire le grappin aussi. Donc quoi, il y a quelqu'un qui vient de le récupérer. Hey, tas moi pas, toi Voilà. Ok, ici. Hop, oh, ben, wow, wow, wow, on se calme, messieurs. Messieurs, dames, on se calme. Et ici, on a quoi On en a encore plein. Ça donne pas tant d'XP que ça. Je pensais que ça donnait plus d'XP que ça. On est quand même niveau 10 déjà. Euh, c'est pas la meilleure façon d'obtenir de l'XP, comme vous pouvez témoigner. On va tuer les Enderman vite fait. Euh, ok, lui, il est parti. Super. On va tuer le blaze ici. Donc je vais fermer les niveaux et je vais reprends lorsque j'ai 12 niveaux. Ok les amis, c'est beaucoup trop long à faire ça ici. Donc qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller... Euh, oups, je me suis trompé. De portail, c'est celui-ci. Donc on va aller euh, à la... Euh, il est où, il est où, il est où, Spider Dent. Non, c'est Spider Dent, il est où, Spider Dent. Et on va aller tuer directement les araignées. Ça va être beaucoup plus vite. C'est 12 niveaux, quoi. On devrait tuer quelques araignées et ça devrait être terminé. Donc, on va voir si ça, notre épée, elle marche. C'est quoi, c'est quoi faut faire? Ah, elle marche pas, what the fuck? Je sais pas comment ça marche, les gars. C'est peut-être quand on, attaque, je sais pas. On va tester ça après. tout à l'heure, elle fonctionnait. Euh, je sais pas pourquoi là, elle fonctionne pas. C'était quoi? C'était clic droit que je faisais? Je sais plus du tout. Mais bon, on va aller avoir les 12 niveaux. faut juste monter un peu en haut. C'est comme par ici qu'on découvre le Nether aussi, si vous ne connaissez pas. C'est ici. Vous devez monter tout en haut ici. Et à un certain étage, il y a euh, tout ce que vous avez besoin pour aller au Nether. Donc le slime pad avec le jump pour aller dans le Nether. C'est juste là, comme vous voyez. Donc nous, on va farmer les mobs juste ici jusqu'au niveau 12. Allez, allez, hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Venez ici les niveaux. Allez, deux niveaux, s'il te plaît, monsieur. Il y a un gars qui est là dans le coin. Allez ici. Aussi, si vous saviez pas, je sais que c'est pas tout le monde qui sait, mais au-dessus d'ici, il y a un spider boss en fait. Euh, ah, tout en haut de la montagne, euh, en haut du truc, et qui vous donne un talisman. Donc, je vais voir vite fait. Euh, talisman, il vous donne le spider talisman, donc il donne, il réduit les dégâts commis par les araignées et les silverfish et tout. Donc, c'est plutôt intéressant si vous, êtes quelqu'un qui vient farmer souvent au spider dance. Donc, voilà. Euh, si jamais ça vous intéresse, j'avais envie de vous le dire. Je, vous montrerai sûrement ça dans une prochaine euh, vidéo de toute façon. Mais on est niveau 12. On va tuer cette dernière araignée et on va aller à notre île, faire l'enchant et terminer cette euh, vidéo les amis. Donc j'avais vraiment envie de vous faire une vidéo sur l'épée de trucs, j'avais vraiment envie de la tester, savoir votre avis, ce que vous en pensez. C'est sûr que je vais rajouter des trucs dessus, donc je vais mettre, comme là, Bernard Tropod, on avait tout à l'heure Bernard Tropod. Ah ouais, j'ai même pas la bonne sword en fait. Je suis débile, depuis tout à l'heure on n'a pas la bonne épée sur nous. C'est pour ça que ça marchait pas gros. Voilà, là ça marche. Mais oui, mais je suis trop con. Donc on a bien Anthropode, Luck 5 et Looting 3. Donc euh, je trouve que c'est quand même vachement bien. Euh, on, verra dans le futur pour ajouter peut-être des trucs dessus. Mais pour l'instant, on est plutôt bien. Donc, euh, on c'est par là-bas. On va se téléporter par là-bas. Hop là, c'est fait. Et let's go. Donc, c'était Sharpness 5. On met ça là. Plus ça. Et c'est 12 niveaux. Et on a maintenant une Sharpness 5 on peut pas mettre Sharpness 5 à cause qu'elle est trop de 5 J'ai fait une connerie. Oh ben putain. Je, sais pas comment... Je crois qu'il va falloir que je fasse une autre épée de l'end. Et... Oh my god, je crois que j'ai fait une connerie, les gars. Oh non! Hey! Aidez-moi dans les commentaires! Non!